salaamu aleikum waaleikum salaamu warahmatullahi wabarakatu kisibo kigenda kitya kigenda bulungi hmm. olwaleero tubadde wano ku dduwa um, enteekateeka ebeera etya okusinziira ku nteekateeka yo nga gwaja ti uh, nga oteekateeka edduwa zino eh, kati tuwalo seeka wa nyumba hmm. seeka abdurahman kati gwe neebuuzaako okusookera ddala hmm. dekisibo kituuse edwa tujikola olunaku ki nagamba olunaku gundi nombuuza enda kujanja bamaseeka bameka nabakugamba kati gwe mobilize the resources ah, nibasoma eddo abantu abamu olutukaba tuka time nebakivaako abasoka ah, nibakola edduwa eyenaku ana nibamala nibatuuka nibamala nibakivaako mm-hmm. weki ekisigala nga kikupushinga okukola edduwaze alot bingi bekisooka ndi ndi mukyala musiraamu nkulidde mu busiraamu nkimanyi nti tuba tulina okusomera abafu edduwa nengatako ne bonds gyenina n'omugenzi bani omusomereddwa ne bakadde baffe kubanga kati eneddwa osomera kale abantu bonna baba nti yeyabadde omuntu omukulu mm. yabeera omuntu omukulu nemusabira n'abantnabalala bonna naye oba n'ababo ne tubagattako e, kyola baseeka bajja basoma amanya ag'enjawulo so kiba kya buli mwaka kiba kya buli kisiibo kiba kya buli buli kisiibo ya buli kisiibo nekisinziira abantu bayinza okigamba nti anytime kozize buli swala nteeka omuteekamu ne kati mbuli kisibo mba nina okukoleddwa eno naddala kulunaku olwokuna kuba olwokuna olweyaŋambanga nnyo olwokuna sabira ku bazadde bo mm. allah sindika emyoyo ku nsi gwe batasabidde neguddeo nga gunyize so kati buli oba olonda olunaku olwokuna lujja nnyo mubwongoobwo yesebo era seeka oli muga tulonda olunaku naye nga lwakuna mm. ah, mu kusaba ndabye nga it happens nolaba omuntu mukasaba amaaso amaziga ne gamutulu okukka kiki ah, ekiba ekikrosinze mu bwongo bwekyo eh, eh, byonna byamaanyi naye kino kika kisinzeewoko anti okuimajininga muno nti taliiwo yafa ola ebigambo baseeka bye basoma babiba byogera mu lwarabu kati mweba mm. tembitegeera naye nga oba ovisualizinga muno gyali nga toyinza butayaza kumunya nojjukiramu mm, nga mulamu jjukiramu nga agenze does this justify nti nno wadde ng'akadde kayise naye hajye tannaguma ah, tosobola kuguma tosobola kuguma nze simanyi muntu yali agumye ng'afiiriddwa close relative oliba nze bazadde bange bafa dda nakati ekiwundu kikyali fresh i don't think osobola okuguma ng'ofiiriddwa omuntu akuli okumpi wafiirwakoko taata wo wali wenkana how old emyaka giringanga etano mabega mm. owulira otya impossible omulowooza akooluma nze buli lunaku banteeka okulowooza abantu bange abo simanyi oba nze ngaomuntu nze munafu naye nga ekiwundu omunaye kibaawo kiba kibaawo kakati omanyi kakati waliwo ebintu bibiri waliwo mm. eddiini mm. waliwo neena ensi mwetuwangaalira mm. mu nsi gyetuwangaalira oli muntu gyalowooza nti no when you lose a loved one noofuna omulala ensi yeerowooza nti oba omuvinze on Auntie in see what is in see and see. Uh, I'm talking about the people. Aunt, <laughs> I cannot talk on behalf of the people because I'm not the people. yanze nakweyogerera ko nze nga nze siwakwogerera bantu kubanga gwe ongambye wafiirwa neddadi woneewo mulowoozaako lwalumu but nze nkugambye buli kanaku mulowooza so we are different okay. we are so different waliwo omuntu abeerawo nga yafiiriddwa omuntu we nga yali yamukoowa nadda n'ataddawo nakubirowooza so we are oh, different waonabalanga oli ye mugumu bugumu nga oba oluusi katonda nga yamugumya mangu mm. so abantu buli omu mune katonda yamutonda bubwe uh, ndowooza eno si edwesose wemba sirabidenga nga mu yakusatu mm, zobadde okola um, have you ever thought of okukolayo dduwa nga kuba ndabanga seera singa gwasinga okukola edduwa mm. oba niwendoozaambeza shek eh. eh. simanyi eno nyinza okubasikola bulungi lusaaki munansaasira abamanyi mhm. aviva thought of okukolayo dduwa famiri munnamunnamunnanga muli wamu wali okigezezaakuko muprocess zino ez'okuteeka n'okumobilizing abantu tujja ekikolaku inshallah nti kati era kitaga funding resources hmm. sente wezibaawo gy okoma okuyita abantu abangi kozi bantu bajja ku expectinga bayita bangi jyo nyo ensi yonna kozi eh, eh, dwanga wagifudde open ya shake nkulayira ne outside uganda yes ne outside uganda nabadde juze kigali wala akawalo bakayita nyamirambo nga bamanyi shek banda bane bakaba bamaziga okitegeera nga bakyajjukira omukwano gwe so nga bagambye okolera shek dwel open oba ogitwala abaana nambole simanyi so its about ndoza funds we zibaawo you can hmm. organize ne kati munanga omumpi wakoma wakola ki wakwata Ah, nga tumaliriza hajatogenda omaliriza abagenyi bo ah, nga tugenze mu dduweno ekisibo kigenze okujja luno ah, nga stiri era mukyalina okwesikaŋgana wano nawano hmm. baatukana okutulaga omusiko owokubiri mwagezaako okumakinga peace nga famiry okukwatagana wamu kati nze nakola buli kimu omwami wange kyeyaŋambanga ne bali bakola byabwe kati buliomu akola kimusanyusa ndowooza nze kyeyakola kyeyaŋamba kyenamukolera kane bali nebakola ebibasanyusa so tebinkwatako kati ntunabeerako olwo nze kyeyaŋŋamba njagala edduwa nengisoma ono mwana wange ebwati nensoma njagala obeerewo ti mu nsi nenkikola kati rig ebirala naye nga kyenyinza okugamba ffe tetulina tabu aza famiry tetulina buzibu bwe tukkiriziganya tukkiriziganya bwe tuganya okukkiriziganya netukkiriza nti ekyo kigaana tuli waka hmm. um, is it an open home waffe tuyingira bulungi abamawulire tebatugaananga mm. is it open kubantu ajatibokka oba bantu bantu ba sheikh muzata bona anti uh, uh, kugamba nze already era ndi muntu wa community kana makaga gali open abantu bange bonna abasinga mbalabira wano wali ninawo akatebe kangawo sheku yatulanga bwendabira abantu sibayingiza mu nyumba abaana bajja mm. abalina ebizibu ebiri pesonal tutulawo and we discuss mm. se amaka gano gali open buli muntu ajja ajja n'ekizibu kye you listen nolaba engeri gy'omuyamba oba gy'omuadvisinga abaana basheeki tebalina tabu era ndooza tubalabangako mu lutalo lwonna babeera america tebali kuno eh. naye nga tuwuliziganya era tewabalabako mu lutalo lwonna banjagala nga tuli bato ffenna nitatabwe niwe yagenda basigala bampa ekitiibwa era nkubiriza abantu abali ebonna nti si buli mwana w'omusajja nti abamubi mubamu abaana abalungi baba akindagako singa dadiwa bwe yavaawo ne beefuula hmm. nandigambye nti abaana tebasimaabaana tebalina buzibu bahe tebalina buzibu nze had issues na family ba brothers sisters neoli omukyala but abaana ngaabaana wabalabako tebalina buzibu mu bbanga lino eribaddewo eh, hmm. lessonsi zosinza okuyiga ngaomukyala zoyinza okupasinga on eyomuntnga eh, nyingi nga nyingi eh. omukyala alina okusoma omukyala alina okuba nga oli mukozi omukyala olina okuba nga oli brave nga you can stand and speak abantu nibagamba nti e bannange omukyala oyo mugendeko mpola notalinyibwako omuntu ayinza okulinyako nakujja newakawo nakufulumya ebweru oba tewegendereza omukyala olina okuba nga oyamba ku bantu kubanga ne katonda aba yakubeereddewo bingi bingi byenjize i grew up ebizibu byankuza nayina ekyejo kingi nekatam strong woman abantu mwena mwena mbagala nnyo mm. mwebale nnyo omwami wange mutumiddeko manye ebyo byomwagala <laughs> era eh, munayandi era bagenda nkutoka omukomuka nadde akantu gali wookaabye nti banega kati babi eh, akimanyi eh, naye yenyini akimanyi ekintu kyajja tyokaaba hmm. ate omukulu kimulekanaye ah, ah, akimanyi akimanyi nti nkyalina pain omulimu gwe kunyiga naye akimanyi kyovala mwagala nnyo nti yawasa omuntu nga gwategeera okitegeera bcause you can get married ku muntu nga takutegeera ne allah yampa omuntu antegeera kubambadde wali n'omwana nagamba zobange tobikaabayo ah, ah, ate kati oba byekoza kati amazigo egaba gazzi ogakola otya you get emotional yes kale tweyanziza muhadhara yaffe ino inshaallah eh, ajat akazinalo kaliwesawaza I should turn my things because I'm getting ready. Um. Rakadi wa Femina, Sheikh Abrahman Nate, Yorma Sheikh, uh, Prince Anwar, was na bachana balungi bagimulangi Isma Kaye mwende banange sense nyo kwala ba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tuwaza nyo okutwangala tuwaza nyo kwagala Sheikh Sibanga yonda mu bateo mwebale nnyo mwebalire eddala nga sinaba kwebaza bategeseddwa eno ndabye abavubuka bangi abazziwani eno sekakulopterako kino tokyomeddeeko abavubuka bano bakubiriza okubeera nga bawasa abawala basiraamu kubanga twafunye ekizibu mu ggwanga oyinzuba tewakitegedde nti omwana omuwala yakutta embizzi n'agitematema n'alisa abaana b'omusajja omusiraamu naye omwana tumunenya nera omulenzi yamuzaala mutumunenya ekyo nja kukikomyawo buli muntu awasa omuntu weddiini ye ate nabazadde mubaana b'abantu batwala obuvunanyizibwa um, abantu bano be bategeseddwa eno sheikh haj abdiga kabibi wa seeka yakoze nnyo hajat zaria janat farida mulamu kayiwa kajidifna Haji Kaliro, Little Sister Nakasuja Halima, Mama Karo, Asia, Yaja Ichuli, Haja Trent Mandagile, Sema Properties, Ne Koja Suleiman Kainje, Bivan Kwati Deko, Etuwa Katukela Kusibulo Kabulo Onji. Bane mwe bali kubanga mwagala sheikh mwe bali kubanga mwagala ennyumba eno nti buli wemba tuukira mujja era bali wano era nga bagenda kuggulawo ku idi eno ne lasiya basamba haji abduyiga nadonatingira tiimu omuzikiti ogwasinga ente kati bonna baagala okwetaba mu mupiira ogwo mukwatagane ne haji sebirumbi abaire nga bawa details soba weebale nnyo okuba nga oteekawo ebintu ebibeera nga bijjukiza abantu sheekh waabwe assalamu aleikum warahmatullahi wabarakatu